конденсаторлор электр заряддарын топтоого арналган түзүлүштөр конденсатор деп аталат ортосундагы диалектриктин калыңдыгы өлчөмү өткөргүчтүн өлчөмдөрүнөн кичине болгон эки өткөргүчтөн турган түзүлүш бул учурда конденсатордун пластиналарынын ортосундагы аба диалектрик болот өткөргүчтүн заряды топтоо жөндөмдүүлүгүн мүнөздөөчү чоңдук өткөргүчтүн электр сыйымдуулугу деп аталат бул чоңдук пластинанын аянтынан алардын ортосундагы аралыктан диэлектриктин касиеттеринен көз каранды муну текшерели электр сыйымдуулугун пластиналарга туташкан санарип аппараты менен аныктайбыз бул аппарат конденсатордун электр сыйымдуулугун пекафаратта көргөзүүдө пластиналарды карама каршы жайгаштырабыз бири бирине жакындатабыз дагы аппараттын көрсөткүчүн карайбыз аларды жакындатсак электр сыйымдуулугу көбөйүүдө конденсатордун электр сыйымдуулугу пластинанын аянтынан көз каранды экенин билүү үчүн конденсатордун пластиналарын жарыш жайгаштырып бири биринен алыстатабыз аппараттын көрсөткүчү азайып демек электр сыйымдуулугу азайганын түшүндүрөт конденсатордо пластиналардын жабык бөлүгү гана маанилүү ушул бөлүгүндө бири бирине тартылышкан ар түрдүү заряддар бар кайра пластиналарды карама каршы коебуз дагы жылдырабыз пластиналар ортосундагы аралык көбөйсө электр сыйымдуулугу азаят конденсатордун сыйымдуулугу диэлектриктин касиеттеринин көз каранды экенин байкайбыз алардын ортосуна айнектин бөлүгүн коюп аппараттын көрсөткүчүн карайбыз конденсатордун сыйымдуулугу өсүүдө